3200 meter daripada aras laut ataupun 3.2 kilometer daripada aras laut inilah ketinggian kampung Shimshal yang terletak di Pakistan. Jom saksikan pengalaman kami mengembara ke kampung ini. the last village in Pakistan okay 3200 meters from sea level kita sedang menikmati jalan yang terbaik di Pakistan sebelum kita masuk ke off road <laughs> okay? uh, perjalanan sekitar 3 jam sama Ali oh Ali okay? so uh, insyaallah kita akan going to the off road the view is very uh, untouched and it's very beautiful along the road and then uh, kita akan tidur satu malam dekat Shimshal immersed with the culture, with the people. So our travel is not about the uh, pemandangan semata-mata. Kita pergi sana juga at the same time we support their tourism and their economy lah. So our fellow Muslim. So uh, kan, apa pengalaman kita kat sana nanti. Perjalanan kami bermula dari Pasu dari jalan raya yang cantik di Karakoram Highway ini kami keluar ke bahagian off-road. So sekarang ni kami masih berada di Karakoram Highway dan di depan mata kita pada waktu ini yang kita boleh lihat inilah Pasu Peak ah, ataupun Pasu Cathedral yang pernah saya ceritakan dalam video yang lepas. Jarak perjalanan kita sebenarnya tak jauh cuma 55km sahaja jadi kalau kuat KL ni 55km sekejap je dah sampai tetapi kerana laluan yang kita pergi ni sebenarnya adalah laluan off-road aa, Maka perjalanan mengambil masa sekitar 2 jam setengah sehingga ke 3 jam चलो बात है सिग्नल हम आउट भी थे ठीक है ओके Kalau ada kereta datang dekat sana macam mana? Uh, biasanya dia orang ke tepi je. Ah, tapi macam mana? Dia dia dia ni. Tepi <laughs> dah. Dia, dia ada tempat-tempat yang selesai. It's a bit different landscape dia. and good, good weather for you. Good weather for you. Huh? Ah, you are lucky people, eh? Yeah, lucky. Alhamdulillah. Permulaan perjalanan kita masuk sahaja bagian off-road tu memang kita akan terus terkesima dan terkejut melihat landscape yang dihidangkan dalam perjalanan kita ini. Rasa sekali tengok terasa macam dekat planet Marik pun ada. Di sebelah kanan kita kita boleh lihat air sungai turquoise yang cantik dan sebelah kiri kita pula adalah Gunung Karakoram iaitu Gunung Hitam. Perjalanan ke kampung itu sendiri sebenarnya merupakan satu pengalaman yang luar biasa dan sukar dilupakan. Terutamanya aa, ah, pada 5 km di tengah-tengah laluan ini. tengah ni ada laluan yang kita perlu lalu di sebelah jurang yang sangat dalam jurang ni kalau saya tengok-tengok rasa adalah sedalam menara Maybank dia punya tinggi dia ha. pastinya kita akan terasa gerun dan takut melihat laluan ini tetapi percayalah kerana yang membawa kita adalah orang kampung sana orang kampung itu sendiri dan mereka sendiri pun sangat mahir memandu di kawasan seperti ini dan mereka pun memandu secara cermat tak laju dan risiko untuk berselisih di sini sangat-sangatlah sukar sekali. ada cerita menarik sebenarnya tentang laluan yang kita sedang lalu ini iaitu pertama sekali laluan ini mengambil masa sehingga 18 tahun untuk dibina dan yang membinanya pula adalah orang-orang kampung itu sendiri ha, dengan adalah bantuan kerajaan sikit tetapi kebanyakannya orang-orang anak apa anak-anak muda di sana anak anak muda di kampung ini merekalah yang membina laluan ini supaya boleh kenderaan seperti jeep yang kita naiki pada waktu ini dilalui. Jika tidak, dahulunya sebelum adanya laluan ini, sebelum adanya uh, jeep-jeep ni boleh lalu, mereka orang-orang kampung di sini bila mereka mahu keluar ke Karakoram Highway, dia akan mengambil masa sehingga satu minggu. Uh, dengan adanya laluan ini, kini cuma tiga jam sahaja sehingga kini laluan ini masih lagi dijaga oleh orang-orang kampung di sini dan bila kita fikirkan balik bagaimana mereka membina laluan ini sungguh luar biasa dan bila lalu dekat sini pun kita terasa juga bagaimanalah dahulu pedagang-pedagang eh di laluan sutra lalu kalau laluan-laluan seperti ini okay dengan untanya dengan apa barang-barang dagangan mereka merentas pergunungan Karakoram ini semata-mata untuk berdagang. Inilah yang kami rasai ketika kami melalui laluan ini. Luar biasa. Selesai laluan jurang yang dalam itu, kami semua menarik nafas yang lega dan kami berhenti sebentar di sebuah lokasi menarik iaitu kita nak melihat sendiri glasier hitam. Ha, biasa glasier warna putih. Di Karakoram ini kita ada glasier hitam. Jom kita tengok. Okay, kita dah In the way On the way In the way pula dah On the way to Shimsha Kita break sekejap Tengok glacier See the black sand Karakoram is the black mountain See This is the Sangat menarik Jalanan ke Shimsha ni The untouched Can see The water Dia keluar daripada Celah-celah batu From the Eh ha, Mata air ni So memang menarik eh. Wow, sejuk air dia. And they create very beautiful waterfall. See the waterfall. Subhanallah, Alhamdulillah, walailah, illallah, Allahu Akbar. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? The view Subhanallah So this is the small waterfall Okay The snow capped mountains And akhirnya ialah glacier the Black glacier Okay Terlalu cantik lah Tak, tak, tak kata-kata Dan bawah ni air penuh pokok banyak atas tu gersang je gersang sangat there's nothing there So itulah kehebatan alam ciptaan uh, kehebatan alam ciptaan ciptaan Allah eh, subhanallah. So beautiful. Selesai melihat Malaysia hitam, perjalanan kami diteruskan menuju ke kampung Shimshal merentasi sungai berwarna zamrud di atas jambatan kayu. Setibanya kami di Kampung Simsal tersergap indah gunung-gunung bersalji di kiri dan kanan kami dan ada kalanya kita boleh melihat orang kampung berjalan kaki kerana di sini tidak semua orang mempunyai kenderaan. Tapi sebelum kami menuju ke hotel kami, kami pergi dahulu bersilaturahim untuk makan tengah hari di sebuah rumah di kampung ini. How oh, are you? How oh, you? Welcome. Alhamdulillah. Ya, ya. Come, come. You have a kiss on us. Bitter to the face? Come, come. Try to say to me first. So, Mahathir, mantap. Ah, this is uh, traditional house. Shimshan. Wah. Wow. What, what tree is this? This is the uh, apricot. Ah, but that one is apple. Ah, yeah. you still have some apple? No. Um, I think it's I finished. Think so. Yeah, it's finished. Yeah, apple, yeah, apricot. Ah. This one is apricot. Okay, depan rumah tanam apricot dengan apple. Masuk ke rumah dia. Bismillah. Tadi tinggal duduk. Kita berada di beranda dia. So, sini lah tempat dia menyambut tetamu lah. Dia tahan dia sejuk dia. Sejuk eh? Hmm. Tadi macam basah tak ni? Oh, wow, macam air batu punya. Oh, situ So, uh, just for pengetahuan. This yang ni mak yang pasang elektrik. Aisyah tahun ni pertama ah, ta- tahun ni the ah, first year they will have electricity in winter this time this year so the apa yang hydro power ni tengok tu nombor buat oh, hotel kita dah ah, harapan lah hopefully hotel kita hopefully hotel kita tak ada heater so <laughs> kita sedang masuk ke dalam uh, bilik family local house of oh, Okay, this, this is your, this is your mother? Huh? Uh, auntie. Ya, auntie, your auntie. Yeah. Yeah. So, beautiful. Beautiful house. Huh? Beautiful. Yes, uh, my house. Yeah, so, kita sedang uh, kami menikmati traditional food of Hunza Valley. The people of Hunza. Thank you. Thank you. So there's the house put it on. The smoke going up. What is this? Gral. Gral. Local. Local. Oh, Gral. Ya, sekarang kita nak rasa bila dah campur dengan uh, what is this? Cheese, yak cheese. Yak cheese ya. Yeah. Ah, uh, cheese daripada susu yak. Ah, uh, okey. So kita macam kita rasa. Ni. Eh? Ah. Bubur caca. Ha. Uh. Oh, this is very small lamb. We have to move there. Huh? Oh, to cut? Same thing is cutting the lamb, the whole lamb. Mm. Everyone is so quiet. Yeah, mm. waiting for you to cut. Hurry up. <laughs> Don't make him worry. Yeah. Hmm? <laughs> Itu yang potong Is this halal? Fantastic. Fantastic. Fantastic. Please, teach me how to cut it. No, you will cut my brother. Oh, okay. How to cut? Cut into small, small pieces. And several go. Yeah, we're going सारे में प्लेट कट किए One whole leg. Wow. Okay, today in our uh, traditional house, we have been invite. Uh, we invited our friends from uh, Malaysia and Singapore. Though the Japanese are coming here, but uh, these are the first Malaysian in Singapore who visited my house and they had a uh, local uh, dish here as well and they enjoy the local house and they saw the first time the local house how the people the local people are living so mm -hmm. I'm mm-hmm. very glad and me and my wife that uh, we have uh, friends from Singapore and from Malaysia so I hope in future they will come and visit us again, again and again. So next, ne next time you visit Malaysia, I will visit Malaysia and I will have uh, wives there. So <laughs> visit there. <laughs> no, no. Only one wife. Only one wife. for uh, vacation, we thank you, Mukmin. and the team for welcoming uh, us in your in your house. Thank you. Hopefully, next time we can do it again. inshallah. bring more uh, yeah, Malaysian yes. to know your village. Inshallah. In this, in the most important thing, when we come here, we ha, we manage to help your your your family and your village because we know the, this place is uh, very difficult. Very difficult. And then um, our our trip here is not just for fun, but we create a good relationship and then we uh, create, a create you know great uh, value for the people who visit and the people who are uh, here hopefully this relationship uh, continue Inshallah. Uh, and and Allah give us uh, all the prosperity and all the help to continue this great relationship insyaallah insyaallah alhamdulillah thank you goodbye Inshallah. everyone goodbye. alhamdulillah selesai kita <coughs> bersilaturahim dengan uh, family Uh, local family di Shim Shimshal. So sekarang kita nak pergi ke kita punya penginapan lah. Let's go. Oh cantik ni. Oh, eh. ah, ui dia punya. Hon dia. Oh dia sedap. Ha, eh. ah, sempa sempa. Sedapnya, sibling bakar. Ada petang Jalan punya jalan ni. So, hari ni kita nak jumpa ya. So ni si siak yang kita makan tadi. Oh, okay. Ha. So these are the small yaks uh, which we are uh, feeding for one year. Because uh, this is very dangerous for them to keep in the pasture in winter. because the snow leopard and the brown bear attack on them and they're very small so they eat it also oh, it is considered yeah small. so this is the yeah this is the this year baby one no. so these are the small if this year they survive here in winter in summer we will take them to the pasture now they are getting uh, bigger and once they're uh, good enough, like uh, two years, then Uh, no, the, the, snow leopard cannot attack with them easily. Oh, and after four, five years, when they become more bigger, then we can sell No, don't worry, don't worry. Don't worry. five years, Yeah. Uh. And if you keep for six, seven years, it's become more bigger. So their life is about uh, 12 to 15 years, depend on. So kita nak bagi dia makan lah Okay Nanti nanti bersihkan lah The, the team are exploring the village Nampaknya banyak kambing ni lorang Wow. Good. Oh, you want. Oh, dia buat macam tu. Ha ah. Side. Small pieces. Small pieces. Oh. Yeah. Senang, senang nak hidup kan? Senang nak hidup dengan api. Alhamdulillah. Selesai sudah. Kita punya uh, pengembalaan di Shimshal. So kita dah nak balik going to Kadokoram. Let's go. Our jeep is ready. Time to go. Kan? Alhamdulillah kita on the way keluar daripada Shimshal dan kita jumpa waterfall. Yeah. Waterfall yang rare. Eh? Fresh dari glacier. So sekarang ni mereka tengah nak ambil air lah. Air nak rasa minum terus eh, Minum terus air ni ah. Kak Dara, buat apa Kak Dara? Ambil air Hunza Nak ma ah, apa? uh, Awet muda Awet muda <laughs> Rahsia umur 100 tahun How's the water? Nice Dah ada salji, dah ada ice Oh Is it Ice Ice nope. Saya tak pernah rasa air sebersih ini. Boleh rasa tau dalam air tu fresh. Oh, so itu dia pengalaman rare, new vacation. Minum air. Sedap. Ha, sedap. Rasa rasa dia punya ni. Oh. Woo. Woo. Apa apa? Ah. Very clean and straight. Yeah. Ya. Eh? Oh, minum lagi. Nanti kan kita toilet Sampah-sampah, jangan kita tak kita tak tiap buang. Si pelihara. ini nak cakap pun susah. Teduk. Woo! keadaan selisih di kawasan uh, Cirun ni. So kita tengok macam mana dia nak selisih ni. Kita tengok, kita tengok. Okay, insyaAllah dah. Uh, dia berhenti dah. Dia berhenti dah, dia berhenti dah. So how? Ya. Ha, so dia dah reverse, dia reverse. Assalamualaikum. À, how are you? À, alhamdulillah. Yeah, good. Oh, ada kereta dari situ. Okay, come. Come, come, come. This way, this way. Đây, đây. No, no. Slowly, slowly. Okay, go, go, go. Sit, sit, sit, sit, sit, sit. Sit, sit, sit, sit, sit, sit. Let's go straight. Go straight. Go straight. Go straight. Go straight. Okay, okay. Very nice. Alhamdulillah selesai sudah perjalanan kami 2 hari 1 malam di kampung Shimshal ini sangat unik perjalanannya sendiri juga sangat luar biasa keramahan dan sejarah kampung ini juga sangat-sangat luar biasa perjalanan kami yang seterusnya ke Pakistan akan ke mana? nantikan di video kami yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.